大家好，我是陈老师，欢迎大家今天参与我们的直播。在上周二啊，我们就结束了我们的疫情周报，也就是说，我们每个礼拜二啊，本来都会进行的这个疫情周报，啊，老师在上周二啊就去正式把它结束了。那么，我会把它拉回到我们每一周的周日，我们的世界直播大家会里面稍微提一下。很多人来问老师为什么要这样，因为疫情还没有结束啊。哦，何故是说你现在这么早就把它结束呢？ 那老师之前说过，预期大概九月大概就会差不多该结束都结束了，不该结束的那你也差不多也快要结束了。那为什么不九月再停呢？其实因为老师后面的行程比较忙， <laughs> 其实后面是因为我后面行程很忙啊，就是说我们下半年了，老师要做的事情比较多那加上了十月份可能又要出去云游，所以是说很多事情我必须把它挪到前面来做。那既然要挪到前面来做，那么。 当然，疫情它现在已经和缓蛮多了，我们大家也会谈到一些疫情，所以是说啊，我们大概周二暂时是不会再开我们的这个疫情周报，那么还是会谈疫情，那就就我们就礼拜天，那么一次讲好吗？哦，沙发很多人抢，但是抢一个应该是小林加奈吧？哦，其他人大概都没抢到，不然老师都没抢到，好吗？哦，大家好，好，大家晚安，好，大家好，那我们没有其他问题的话，我们就先开始我们今天的主题，好吗？ 首先，我们看一下疫情啊。我们的疫情周报当然已经完成阶段性使命，所以说我们现在要带一下。一如老师过去的预测，疫情果然在世界啊，已经在六月的时候啊，几乎大幅度的已经缓解完成。当然，还有比如说台湾地区、越南、泰国、印度等地方，还在努力的呃，在从这个泥沼中拖出来哈，要迈向解封。 但是按照盘面上来看呢，基本上就不用太担心了，因为老师在三个月前也预测过，美国必然会使用过剩的疫苗来进行疫苗外交，而全世界大部分的国家，包含日本、韩国等地区所采购的疫苗都是超额采购、超前部署，只有我们伟大的中华正中、中华民国是采取打折采购。 而现在的泰国啊，本身也开始了疫苗代工，虽然一开始生产效率只有一成，啊，就他们的暹罗生技由泰王自己端一持有的一个生技公司，所以说他做的很慢，别人也不能骂他，你知道吗？因为没有人可以批评泰皇，所以说泰国总理他就自己扛下这个锅，说我自己做不好，啊，跟泰王没有关系。 但是啊，未来它的生产速度啊，越来越理想的机会是颇高的。加上日本、韩国都有疫苗的代工厂，加上诺瓦瓦克斯的高效益的疫苗加入，基本上疫苗在国际上不不只是欧美地区，哈，他们会从欧美地区以外地方外溢到了一个什么亚洲的国家。目前呢，还会被新冠疫情控制住的大部分，我们说白了，大部分都是政治上的狂妄以及贪婪所导致的问题，例如印度。 基本上新冠疫情，哦，就算在印度啊，它也不会再造成太大的伤亡哦。它它该死的已经达到百万人数了。好，老师之前预测大概就是一百五十万，那现在也差不多这个数字。了。那它在七月份会开始降下一点。那这个之前我们在印度的第一场专题的时候，我们有讲过这个问题。但是啊，或许会有人说啊，啊，说到印度，它就有一个所谓的印度变种，也就是 Delta 病毒会继续的变种，而且让只打一剂的啊，无论是哪种疫苗的，只打一剂的。 它的防御力会快速的下降，例如什么呢？例如打过 A Z 疫苗一剂的，它的防御力啊，从原来的百分之八十六会降低到只有百分之三十。但其实这个也不是问题，为什么？因为无论如何啊，都是一个月内可以解决的问题。你打一剂不行，打两剂也不过十四天内的事情，所以一个月之内，好有会去打的，打第二剂的都会打完，这个不是什么太大的问题。 即便是 Delta 它再次席卷全世界，好，世界也不会因此再再度面临停摆，因为打两剂是绝对没有问题的，而后面可能还要打到第三剂或是第四剂，疫苗它会遍地开花，最后都不会有问题。所以无论是 Delta 或是更强力的变种病毒，如同老师在去年的节目中所说的，只要它还是什么新冠病毒冠新型冠状病毒的这个基底。 无论它变异几次，最后都可以通过疫苗的拐列改良，可以大致上的完成的压制。而未来会不会还会有人因为新冠疫情啊感染到了而病亡？这当然是会。为什么？就像每一年都会有人啊死于什么流行性感冒，对不对？A 型流感和 B 型流感都会的，对不对？所以是说啊，这是一样的道理。后无论如何，我们现在担心的不是被疫情打败，这个不用担心，而是如同老师去年所说的。 二零二零年是一个新时代的分水岭。此时此刻，在我们二零二一年，我们需要在意的是如何在疫情之后，如何在世界争得一席之地，这才是我们大家现在要做思考的一个点。而目前的美国啊，好，纽约跟加州都已经达成了完全解封的状态，基本上美国这个国家的运作，从这两个比较富庶的地区来看，就可以知道。 美国现在要积极的恢复它的国内经济，即便是 Delta 如预期般的开始进攻美国，对美国也不会有太大的问题产生。而在英国部分呢，因为内部的民意啊，他们的意见的分歧啊，所所以说英国到目前为止恢复经济的关键啊，还在于两个方面，一个是国内坚持不打疫苗的啊，否则否认这个新冠病毒真正存在的百姓怀疑论，对不对？那。 这样子怎么样减少他们的抵抗？然后让他们去接受疫苗的施打。第二个部分就是在中美之间如何取得一个什么新的一个中英贸易协定啊，在他们两个势力之间找一个可以走的地方，然后做出一个新的贸易协定来刺激一这一年以来英国混乱的经济局面。而在欧洲方面呢，目前从 G 七这里可以确定，欧洲跟美国目前的走向，如涛老师在去年的预测。 必然会走向貌合神离的路线，也就是台面上我们都愿意配合你，因为我们是同盟国嘛，我们是盟国。但是实际上的经贸运作啊，欧盟也不已经不会，也不能全然的相信美国，因为这里面有个很重要的原因，就是川普啊，我们特朗普大大，他号称啊，他要会重回白宫，所以对于这个狂人的宣言，大家自然不会掉以轻心。 因为现在你美国好像比较正常了，对不对？因为美国已经回来了嘛，对不对？谁知道三年之后哦，莫说三年，可能明年的美国其中选举啊，又会产生什么样的变化也不知道。所以说，欧盟主体还是认为美国可亲之，不可信之，可用之，不可随之啊。这个就是他们现在会面临到一个选择的地方。 当然，欧盟内部啊也并非是一条心，这个我们可以确定的。为什么？因为欧盟里面不是只有几个国家而已，它总共有二十七个成员国。整体来说，只要要至少啊，它会有三成以上的欧盟成员国啊，内部都有所谓的疑欧派，也就是他们认为欧盟这个组织啊，并不能替他们的国家谋求到什么样的好处，自己做自己的国家，嘿，像以前一样自己各自独立，应该可以做得更好。 最大的疑惑派是谁？就是英国，所以他脱欧了，对不对？但是脱离欧盟的英国啊，如同他自己想的，真的是越过越好吗？当然也没有，对不对？首先就是新冠疫情的冲击，就少了欧盟共同体的庇佑，得不到足够的援助或是足够的一些资源来挹注。但是英国有没有停下来？他还是停下来。但是英国失去了在欧洲的金融中心这个地位，我们可以说。 在他脱欧之后，可能得到各方各样的好处，包含主权或者是士兵之类等等的这些好处，都不如怎么样失去欧洲金融中心这个地位来得多。而英国现在又要面对到什么北爱尔兰的问题？关于北爱尔兰啊，是由于之前的什么爱尔兰独立战争，大概要多多久以前？大概近近百年来的，好那个爱尔兰独立战争所产生的问题，在爱爱尔兰独立战争之后啊。 爱尔兰独立了，但是北爱尔兰，也就是爱尔兰北部，它有六个郡，却在英爱条约之下划给了英国作为领土。当然，事过境迁，北爱尔兰内部现在也产生了统派跟独派。所谓的独派呢，就是要怎么样脱离了英国，加入了爱尔兰。哎，我们同一块大陆上，当大家要站在一起嘛。以及统派就是什么呢？就是继续留在英国这个这个大英帝国里面。好，这边也产生了两大分歧。 在这种情形之下，对英国当然是很不利的状况。过去英国它是因为国力强大，所以说大家觉得我靠你这边，当然会得到比较好的状况。但是现在英国已经脱离了欧盟，又遭逢新冠疫情的洗礼，英国的衰弱已经让它的国力是大不如前。现在北爱尔兰的问题啊，就像台湾的统独问题，没有一场大战啊，是断然。 难以解决的一个问题，而这场大战当然不是世界大战了，当然是他们的所谓的内战。而现在这个时代，又有哪一个欧洲国家可以支撑起这个他们国家内部内战的消耗呢？这个是真的是有困难的。而我们回到焦点，回到美国，美国现在需要处理的，既然不是新冠疫情这个无形的敌人，为什么？因为他要面对的是通货膨胀以及经济复苏这双面刃的问题。 为什么说它是双面刃呢？当然是因为美国这个为了挺过这次的新冠疫情啊，汲取了上次在次贷风暴的教训，大幅度的做了大傻币，也就是 Q e 啊经济量化宽松的政策。这个做法，老师必须说，这是特朗普的决策，他无疑是最正确的举动。因为这次新冠疫情啊，规模跟幅度以及影响的时间，都远远的超过了次贷风暴所带来的危机。次贷风暴。 我们说穿了，它基本上只是一个金融界里面的游戏，它崩盘了，好，这个游戏已经 crash，了，就是崩溃了。没有参与到这个金融游戏的，基本上你受到了直接影响是很有限的，人还是可以继续工作，农场也可以继续生产，贸易也是正常的运作，只是消费力大减。但是基本上，美国的基础国力并没有受到太大的影响。 只要透过时间以及汇差，慢慢的让全世界来分担美国的这些债务，基本上都是可以治愈的灾难。但是新冠疫情比较不一样，瘟疫的失控，我们从纽约市就可以看到，所有在纽约的经济活动在那段时间是完百分之百的完全停摆。外扩的效应包含了美国的一些农业州的农场都必须停工。老师在二零一九年呢，我们讲过中美贸易战系列里面，我们就有提到。 像经济大恐慌这个场景哦，当年是怎么样？密西西比河都变白色的，为什么？因为当地的诺龙必须把牛奶挤出来倒在河里面。牛奶能不能不挤？它是不能不挤的。你不挤牛奶，那个牛以后就不产奶了。所以说，无论如何有没有人买这个奶牛，它都必须一直不断的去挤奶。这过去可能大家不是很理解，都觉得你既然要倒掉，你干脆一开始就不要挤呀。不行哦，这个这问妈妈小姐就知道了。 这个这个母乳啊，一旦断供了，好，那以后你就挤不出来，所以它必须要不断不断的去挤这个这个奶奶牛的奶，所以说啊，这到二零二零年也继续重演在美国一样的把河水都染白了，而美国基础国力啊，过去是基于强大的工业以及制造业，以及没有受到第二次世界大战的波及，美国的本土都是和平的状况之下所积攒起来的国力。 而这些国力啊，在七十零年代以后啊，受到资本主义的完全施行，从强大的工业走向了金融的杠杆所翘起的一个超级巨大的利润，再配合美国的霸权以及美苏冷战的对抗所造成的经济大跃进，这是真正的大跃进，而不是像中国毛泽东那种大跃进，完全不可同日而语。而这个大跃进啊，说实在的，跟中华的近代文化一样。 大清朝在经历了什么？顺治皇帝、康熙皇帝跟雍正皇帝这几个皇帝的呕心沥血和励精图治之下，从满族人的马上之得天下到马下治天下，人丁税赋大幅之长，传到了谁？传到了乾隆皇帝手上，他才能完成了十全武功，编纂了《四库全书》。传到了后面的什么？哈，传到后面的一个嘉庆皇帝之后，因为举债消费过度，所以是说。 嘉靖皇帝也御政乏力，最后一事无成。当然，清朝的衰败啊，跟他们的皇帝陵寝的风水被破格有关系。然后，当然也是这个是有相关的关系啊。不过，这个以后我们再去提。但是啊，终究乾隆一朝啊，就如同美国的小罗斯福总统一样，用最好的时间，尽了最大的努力。唯一的差别是，乾隆皇帝在位六十一年，远远不是美国任何一个总统任期可以比拟的。 在这个状况之下，中国造就了绝对的兴盛，但是年老的乾隆啊，也造就了绝对的腐败。三年清知府，十万雪花银。各位，你要知道，十万雪花银不是像我们戏剧里面，哦，每一个人身上带个几百两银子啊，这个每个大户啊，这个一拿出来，对，说这多大多大的银锭，不是这样子。当年的清知府，他一年的俸禄啊，也就他的薪水才多少呢？各位可能不知道，还知道还是不知道？ 清知府的俸禄才一百零五两银，一百零五哦，那你十万雪花银是多少？而当然，他不只有这个本俸，他还有后面所谓带雍正旗啊，他们有所谓什么，有给你的稻米啊，比如你有多少担，然后二十二担左右，包含了养年银、兵太银啊，还有剪纸花红银，还有各种车船舟车船舟马银，对不对？找些名目给你做个补贴。 但是怎么补贴进去？一年清知府的收入也不过六百多两纹银。各位要知道，清知府是什么样的品级？清知府在大清朝的时候是四品的地方官，好，是一个非常大的市长。由此可见啊，十万雪花银那是多夸张跟多腐败的。中央知不知道？知道，管不管得到地方？管不到，很多问题都是制度上的问题。 而美国现在也走一样的道路，川普当然也就是特朗普，原本的构想就是为了富国强兵，收缩军政，哎，赶快把一些外面的一些武力收回来，不要浪费这么多军费了，然后再一次的闭关锁国，用美国自己的内循环来创造一个辉煌的盛世。对中国打起了什么中美贸易战，对欧盟兴起了什么反补贴措施，对台湾销售军火，对北韩笑脸相迎，川普要的是什么？ 要的就是我不花任何一毛钱，但是你们都要对我唯命是从。为什么？因为我是全世界最伟大的国家，而且我是最伟大国家里面权力最大的总统，所以你们都应该对我俯首称臣。如果没有新冠疫情，川普做的会更加夸张。各位，你信吗？有多夸张呢？然后老师猜测一下，如果当时他连任了，那么。 特朗普有可能会兴起热兵器的攻击，来消灭任何反对他的国家。为什么？因为他他跟俄罗斯保持很好的关系，他跟北韩也保持很好的关系。在这两个地方不动的状况之下，特朗普想做什么都有可能。无论是中国，无论是伊朗，都有可能进行攻击。但是，一场新冠疫情啊，让美军的自己的军舰上面都面临了大面积的感染，连航空母舰都得回到基地里面来开始做消毒的作业。更不要说你真的要打仗了。 而在强烈的疫情之下，川普的大傻逼行为的确给美国维持了一条生命线，这个真的是功不可没。他也催生出了疫苗，包含了什么？莫德纳疫苗就是川普他在大力的资助下的产物。别人说不可能状况之下，莫德纳说我可以，但是你要给我钱。但是川普有没有给他钱？给他钱，所以说莫德纳就产生了。 还包含了阿斯克杰利冈跟辉瑞，也都是因为特朗普的大傻逼的资助而获得了足够的什么资金以及空间来进行疫苗的研发。就事实上来说，川普这件事情绝对是功不可没，他救了世界很多人的命。但是如果他当时同时也宣布了口罩令，那么他不但是在那个时候的功不可没，他未来也会成为美国史上最伟大的总统之一，这个应该是没有什么问题的。 只可惜他没有做到这件事情，没有留下口罩令，留下了只有让美疫情在美国大蔓延的一个臭名，而这个臭名又大过他的英名，所以说一个口罩就断送了他的总统之路。而未来特朗普会不会再继续选总统？老师这里可以下一个结论：特朗普此生已经无缘再当上总统。 除非拜登在这两年好直接驾崩，荣誉归天，川普可能还有百分之三十的机会，好可以再度挑战总统大位。但是拜登老先生都归天了，小他几岁的这个特朗普老先生又岂能经历再一次的选战的摧残？打选举战那是玩命的在打。这个世界或许有很多事情是不公平的，呃，大家都觉得哎，贫富贵贱啊，很多遭遇都不公平的。 但是有个东西很公平，就是岁月老人，他绝对是最公平的裁判者。时间一到，就是你想你也活不下来。不然你想想看，我们再给亚历山大当年再多活个，不要说多久，不要说什么万寿无疆，多给亚历山大多活二十年，多给成吉思汗多活个二十年，地球一半是希腊的，一半是蒙古的，各位你信吗？然而美国遇到的问题啊，就跟嘉庆帝一样。 空空如也的国库以及庞大的债务压力，我们刚刚说过了，美国已经不会再被新冠疫情所打倒，因为为什么？因为它有足够的疫苗。但同样的，美国也无法再经历任何一个打击，因为举债已经破天荒的超过上限。如果到此为止，美国还可以尝试的挖东墙补西墙，八个坛子七个盖，盖来盖去不穿帮，对不对？尽可能的透过两三年的努力跟贫富来。 起码呢平复掉立即破产的问题。美国现在的经济啊是脆弱到你不敢相信。而目前美国的财政部长耶伦呐，就是拼了命了要做这件事情。在目前西线无战事的情形之下，美国只能靠什么？靠扩大的基础建设来对应这个必须会有的通货膨胀。因为美国现在不是缓步的通膨，就是恶性通膨，它一定得面临到这个，因为它的大傻逼的作业一定会达到这个结果。 如果特朗普他连任了，那后者机会也是恶性通膨的机会会比较高。而拜登现在要进行的大型基础建设，就是要建立全新的美国专属的内循环系统，仿效什么？当然是仿效中国的大型基础建设，来给国内的蓝领啊，他们的工人阶级、工薪阶级有足够的过渡时间跟空间。然后在另外一方面呢，提升美国在他们国内高中以下的教育体系的素质。 来提升国民的智力，这样经过十五年以上的时间，让美国的硬体跟人文的软体可以互相的接上轨道。只要达成这件事情，美国再强大五十年也不是梦想。但可惜，事情不是这样发展的。美国的政党政治不会让这件事情快速的达成，不断的去消减拜登要做做的这些基础建设的预算。 以及不断的背锅，各项的其他要做的任何事情，包含教育，只有针对中国那些不痛不痒的制裁，大家才能立刻快速表决的一致通过。但是，大部分制裁中国的举措都是在制裁美国自己，包含它的关税或是科技业的垄断，都是在刺激中国在短时间之内急起直追的生长激素，然后美国自己却没有办法从中国这一块大肥肉上面赚到钱足够的金额。 所以说，美国如无论他如何制裁，都是制裁到美国自己。而这些白色联盟，无论他愿不愿意，中国已经掌握了暂时的能量来源，也就是什么伊朗的石油，源源不绝的供应。那美国，你解不解除对伊朗的制裁？伊朗至少好最坏的状况之下，都有中国这个基金主啊可以依靠。而你解除了伊朗的制裁，那伊朗继续大卖石油，那伊朗经济活络起来，那么他有更多的钱，那么他发展核武是不是更有机会了？ 但是这样，中国就不一定可以有绝对的石油供应。但是如果你又不解除伊朗的制裁，中国能源需求庞大，伊朗最终也不会被中也不会被美国拖死。加上什么，伊朗最近才完成他们的选举，仍然是哦他们的保守党继续连任。当然，这个应该都是写好的剧本。所以无论如何，中国有了能源基础，你美国又不断的供应基础粮食给中国，你强迫他买你的粮食，那中国的军粮就没有成问题了。 而中国本身也没有四年或五年一次的选举大乱斗之专，没有改朝换代的忧虑。无论轮值体操会他如何去做法，对不对啊？中国的政策至少在这三十年内都是一贯性的执行，但而且它只会日复一日的强大。第四艘的中国航空母舰什么时候会下水不知道，但是它已经准备在做了。 而第四艘的航空母舰到底会不会是核动力？这就是中国能不能跟美国分庭抗礼在军备上的一个很重要的关键。如果它有核动力的航母，那么事情就是另外一种说法。那么美国的海军霸权了就会受到非常大的挑战。目前所得知的，中国零零三号航母应该还是常规动力的潜艇，也就是蒸汽跟柴油混合的这个动力，它应该不是核动力。 所以对美国来说啊，在现在呀，它是什么内忧外患的时候，但是美国内部啊，陷入的是中国过去在在明中国在明朝的东林党争的问题，民主党跟共和党这两党势如水火，逢案必反，然后再进入了无止境的协商以及各项权力的交换，而国内所有紧急要处理的政务都不如这两党互相倾轧来的重要。 在过去啊，我们从历史老祖宗里面所得到一个评价：明朝为什么会灭亡？有一段话这么叙述：“福明之亡，亡于门户；门户死于朋党，朋党死于讲学。讲学啊，当然是东林党争的一个东林书院。但中华文化中啊，它就是所谓的学派，因为他们是靠科举的，所以学派啊，对这些士士人们是很重要的。但是在现代来讲，它就是什么？它不是一个学派，它是一个观念的一个观念。” 观念不同，代表我们的彼此的党党的一个宗旨不同，所以你无论好与不好，我一律都要撤走，一律都要反对。所以美国断然无法在十年后继续保持的霸权的地位。但是啊，这个不代表他他就不如到没办法去控制全世界，他还是有地方性的强权啊，不代表他就变成弱国，不会，美国还是会一个地方性的强权。这个啊，是我们在座的大部分朋友啊都可以看到的结果。 不是美国的人民不够优秀，也不是他们的思想不够先进，更不是这个国家哈受到什么国家的迫害，都不是。真正会玩死美国自己的，就是美国自己的政治制度。当中国跟美国分别下令这样建一条桥的时候，我们可以看到，中国它从计划到完工通行，美国在同一条桥在建设上面可能还在协商，这个桥要拨多少预算，由谁去发包。 环评做了没？当地的州议会同意了没？地方百姓的公听会你办了没？等等的一些繁琐的程序，如果其中一环不行，全部又得打掉重练。等真正的开始动工，中国可能都已经盖了好几条桥在那边等着了。所以说啊，为什么老师可以这么说？不是老师是一个小粉头，而是一带一路啊是中国他们一直以来的国策。而一带一路，中国并不是偷偷的去盖这个一带一路的。 对不对？中欧铁路，中国是大张旗鼓的去盖这个中欧铁路，但是从从这个地方啊，好，这个地方一直建设，从盖好到通车到现在，不断的川流不息。美国到现在才要喊出什么，要做一个欧美联盟的一带一路，也就是所谓的 B 三 W，用四十万亿的美元预算来抵制中国的一带一路，避免什么其他国家陷入了中国的财务财务什么债务陷阱里面。 好像是美国你去盖的，好像就没就就是免费的哦，当然也不是，通通都是债务陷阱，都是一样的。但是问题是，这四十万亿你要来去抵制中国，你要这么做绝对欢迎。为什么？因为对那些小国来讲都是好事，别人捧的银子在你在你家里面帮你盖好东西，然后再给你分分钱花，可不可以？当然是可以，因为你的技术资金不如人。但是这四十万亿，它又不是一个国家去做的。 对不对？而且你要经过如何的审议去做的？你要什么时候可以让这个事情走过多少流程，最后才能进行？真真的这个 B 三 W 开始运行，老师相信 RCEP 已经开始运转很多年了。一个政治制度啊，一开始就是设定成什么？无论谁当老板，谁上台，谁当皇帝，你都不会长久的政府。那么无论如何，它的建设也不会长久。如同什么？我们看到一个历史，不要只说中国，我们看眼光看远一点。 我们看英国，英国最强大的时代，也就是维多利亚的时代。英国的选举制度那个时候可不是全民补选，还是跟中国现在差不多一样，是说精英里面的选举。而当时的英女皇她的责任是什么？就是什么都不做。英女皇什么都不能做，就恪守了君主立宪的立场，由这些这些自己选举、自己玩、自己搞的人去做。做到后面，英国成为日不落帝国。而这个日不落帝国看起来很伟大。 但是，同样从他那边借鉴到这么伟大的日不落帝国，他国内的贫富差距之大，真的是朱门酒肉臭，路有冻死骨。这个也是因为因这个原因，英国到最后退居世界第二线一个非常重要的原因。所以说，我们不能说这种基因制度哦是最好，的，我们绝对不能这么讲。只是现在我们还没有想到更好的办法。而从这里啊，我们可以看到一个很有趣的一个现象，什么现象呢？我们人类。 是花了几百年去建立的一个东西，而且我们不断的告诉我们，我要去追逐某一项东西，但是这些所有追逐的目标，都是一个我们完全永远都无法使用到属于自己的东西。在时间老人面前，凡事有相皆是虚妄。你追求这个制度，到后来你也不会享受这个制度；你追求任何的功名利禄，最后你也不会拥有这些功名利禄。所以说，老师必须还是说一句话：如果各位啊，你们在人生上面呢？ 不能做自己喜欢的，而且这件事可以帮到很多人的事情。那么老师必然可以断言一件事情：我们来这个世界上是白来的，必然。而且面对到我们做完这些人生功课之后，面对到公国审判之后，我们又得打掉重练。这个是一个还蛮现实的事情，好吗？好，我们看各位什么问题哈。大家好哈，平常几位同学把奖放一下。 炸鸡配米粉都来了，对不对？台湾案例发生六种变种病毒，表示边边境管理不严，那没办法。我跟你讲，台湾这个变种病毒那是防不了的，全世界没有办法防病毒。这说白了，这个是完全无法阻隔的，那跟那个跟我们的防疫中心真的一点关系都没有，因为你完全没办法阻隔，无论因为人因为物，你都完全无法阻隔，这是确定的事情，好吗？螺蛳粉，好，感谢正好，感谢正好赞助，好，谢谢谢谢，感谢正好，好，感谢您的赞助，感谢，好不辛苦哈。 切吧，蔡老师当然不是哈。来，我流传，川普因为躲避官司，所以才想选总统。那流传嘛，他现在有没有被抓去关？也没有啊，对不对？美国大家再玩哈，金老师又来吗？哎，金老师跑过来了。有 <laughs> 个个人账户火，养懒人，其实不一定啦，他他他们变化在。台湾蓝领都没有想做，还是想吹冷气？不会啊，老师也干过蓝领啊，蓝领没什么了不起的，对不对？还是很多人去很努力的去做自己的事情。其实台湾疫情哦，其实怎么说呢？ 台湾疫情其实一开始都不是问题，问题还是在某些人他想要获从里面获取暴利而已。每一个国家他有人办法，他就超前部署去购买这些疫苗，但是我们台只有我们的伟大的的政府，他是减量购买。为什么？因为他认为我自己可以做，那我来卖给我自己的人，钱我自己赚不是很好吗？很多人跟老师讲说，跟老师讲是说什么的？台湾疫苗卖的贵，那是有研发成本哦。那这个美国他们给了他几百亿的美金啊，什么什么的，所以说。 我们台湾疫苗贵一点是应该的，我们应该支持我们自己的疫苗产业，这个老师同意。好，因为生产疫苗这个是一个生化工程，我们不能事事仰赖别人。说发展我们自己国家的疫苗，老师是绝对赞成的。贵也是，也就是算了，反正你只要是通过正常的一个管道去做出来，这是 OK。但是现在我们没有时间等它的三期临床报告。 像高端今天发了一个记者会，就是说他们有长病毒的疫苗，对不对？第三期人类试验长病毒的疫苗，他做出来了，我们很感谢高端，因为长病毒是会要小孩子的命的，说这个东西是 OK 的，没有问题。但是现在不是让你自己的这个东西去独占你所有的国内紧急需要的市场。 如果我们现在有足够的疫苗，真的是超额部署，我们慢慢来到货，那么我们一天打一两百万剂也是可以达到的事情。那我们台湾才多少个人？两千三百万零两千三百九十万的人，你没有一个月基本上都打完了。但是我没有给我们这个机会，为什么？因为钱要你自己赚。如果你钱想要自己赚，那我们怎么活？所以说，有人问老师说，我们的三级封锁会不会延续下去？老师还是一句话：延续下去那也要本钱。我们台湾没有这么大的本钱可以延续继续下去。 所以说，六月二三、六月二十八号啊，老师觉得了，基本上会还是会部分开放哦。那你可能双北以南的地方，它开放程度会比较高。那小孩子上课开开放上课，那是应该会的。毕竟现在没有，现在暑假阶段，你开放他上课，也大概没什么太大的问题。所以说，基本上在六月二十八号以后会有很多的变化。只要我们的执政党不把我们当做刍狗，好，把我们来去虐待的话，基本上其实台湾本来就可以很轻易的闪过这次的新冠疫情。 然后全民的普斯这个疫苗，但是没办法，做不到，那没办法，真的是没办法，好吗？呃，好，好像没什么问题哈，我们今天好像大家没什么问题，好，那我们继续下去，好不好？ <laughs> 好没什么问题，真奇怪，以前问题还蛮多的，我们现在 <laughs> 我们的直播好像大家没什么问题，这老是一个唱独角戏是怎么回事？直播的用途就是要互动，不然我开单眼机就好了，对不对？ <laughs> 好，我们继续下去哈。 而从我们刚刚话题来看，我们要面对的就是东西然后两大势力的此消彼长。而这里面呢，影响世界局势的关键，其实不是美国，也不是中国，也不是欧盟，真正会影响世界的，各位要听仔细了，就是老师之前说过的，世界必然呈现四大势力的其中之一的是谁呢？俄罗斯。俄罗斯啊，他身为前一个世界军事的霸主，这大家应该没有什么。 疑问对不对？到目前为止，虽然俄罗斯的军事力量没有跟前苏联一样，不断的跟西方世界去争取第一最高级的一些科军用科技，应该是说，俄罗斯现在的军事力量啊是有点衰弱的这个层面在。到现在它就只是衰弱了，它还是有一定的分量。它最主要的是掌握在两个地方，第一个当然我们不可讳言的，它核弹的数量以及威力。 到现在为止还是天下无敌的，各位要知道，它是天下无敌的。一个俄罗斯的的这些核武器的力量，它可以足够全世界毁灭至少十次，它有足够的能力毁灭世界至少十次。就光这个，全世界就没有人可以小看或是企图在俄罗斯这个太岁头上动土，因为唯有绝对的军事霸权。 才能让别人尊重你的发言权。各位要记住这一件事情。而对于这个问题啊，最深刻当然就是美国。所以美国总统拜登呢，就安排了跟俄罗斯的普丁大帝，对不对，进行了一个面谈。但是这个面谈呢，其实场面搞得蛮难堪的。原本是希望美国可以在借由这个场合来制造一个跟美俄之间和谈的表象，就是让全世界知道是说我美国跟俄罗斯他们我们两个是愿意谈的。所以是说呢。 那接下来我们看到了美俄都可以愿意联手，那么中国是不是变得形单影只了？所以说我们围堵中国是不是顺理成章了？对不对？西瓜要往哪边大，你要往哪边靠了。但是可惜的是什么？拜登老先生他太着急了，为了他讨好自己内部的党争，他对外骂了习近平是恶棍，骂了俄罗斯大帝是刽子手，这种话他应该说吗？我们只能说这些话都是可以骂的。 谁去骂国务卿啊？国务卿你可以骂，因为他是专门去搞外交问题的嘛。国务卿可以骂，哦，那你也可以让参议员骂，没有问题。甚至你可以让副总统去骂，但是总统不行，因为只要总统自己没有说过，他一律到最后关头一切否认的这些说法，他是最后的裁决者。那什么事情都可以谈的，因为我没讲，那副总统讲，那国务卿讲，那么参议员讲，那是代表他们个人立场。 我美国总统，我代表了美国，我没讲就不算数。但可惜拜登老先生他讲了，对不对？就如同什么，在中国的境内，任何人都可以骂日本鬼子，任何人都可以骂台湾人是绿蛙，但是习近平不行，王岐山不行，李克强也不行，其他人你要怎么骂，都可以当做不算数。为什么？因为领导者没有说过的都叫做造势。就像当年宋高宗要杀岳飞。 自己不干，叫勤快去下十二道金牌。各位有没有想也知道，过去我们觉得义愤填膺，对不对？岳飞这个爱国的、忠勇报国的武将，好，本来就可以大破金人的，你怎么会把他招回来呢？对不对？然后就把他砍头，当然是不行的。勤快真的有这么罪恶吗？勤快如果他是一个宰相，他没有受到皇帝的授意，勤快可以发这些金牌吗？金牌发不出去了，如果皇帝不同意，你发不了金牌了，你发金牌可以了，对不对？ 金牌就没有门了。但是拜登现在问题是，什么都自己讲，过于急躁了，导致现在中俄之间可以好好谈的机会，哦，基本上他们已经开始紧密的联系。但是美俄之间，你好好谈，基本上你的机会就很低了。只要拜登他还是总统的一天，很多事情，尤其是针对中俄两国，大部分的进展都会很缓慢，因为你已经祸从口出了，除非你自己愿意否认自己讲的话。 但是你一否认，你讲话就不算数了。所以是说，基本上拜登既不能否认，也不能够继续用这个步调，因为你降下去，没有人要跟你谈。所以说，现在问题是什么？中俄之间会不会等到拜登服软，或是换下一个总统上台，才会开始进行运作呢？当然是不会，因为中国跟俄罗斯之间呢，现在已经朝着什么军事联合的初步模式来开始进步。 但是中俄之间，他们再怎么样紧密，他们都不会有一个正式的中俄军事合约来证明彼此双方的军事同盟。一直过去不会有，未来相信也不会有。为什么呢？因为中俄两边台面上如果完成了军事同盟，那就不得了了。比如说他们组一个类似北约的同盟，开玩笑，这就代表了世界将会发生了天翻地覆的变化。因为中俄一旦签署了军事的同盟， 将会是世界上最大的军事同盟，无人可敌。除了可以完全碾压美国，北约也变成在过家家一般的儿戏存在。因为中国跟俄罗斯只要合在一起，无论是核弹头，无论是军舰，无论是坦克，无论是战斗机，甚至是你军事从业人员，甚至包含你太空之间的宇宙里面的攻击能力，都变成独一无二的存在。 全世界除了打一场毁灭之战，基本上是没有办法破除中俄这个绝对强权的存在。所以，中俄不能够结盟，是强大到不能够结盟。俄罗斯很明白这个道理，说俄罗斯他通常不急，你北约要怎么去呛虾，他也不理；美国你要怎么制裁他，他也不去理，因为决定权是在俄罗斯手上。俄罗斯跟任何一个强权结盟，都会成为世界上最强大的同盟。 所以中俄这两国啊，彼此之间对于这个问题都是小心翼翼的，最害怕的当然就是欧盟，因为欧盟整体的军事力量已经大不如前，尤其是德国去掉这些武装了，所以说基本上对他们就没有办法去抵抗这个强权。而现在这个局势啊，中俄之间无论是人民或是经贸，包含天然气跟矿藏之间等等的交流，都是越来越紧密的。当然。 俄罗斯不会把牌都压在任何一个地方哦，所以说他也建立了另外一条路，叫做北溪二号。北溪二号呢是俄罗斯对于欧盟的一个友好的一个表示。为什么？因为你们愿意跟我做生意，代表说我们的我们之前前面的一些战争的一些怨恨，我们愿意放下来。德国，你愿意接受俄罗斯的哈，你的这天然气，然后这个以前的二战里面的恩怨可大了，对不对？ 你愿意接受我们的天然气，那代表是说德国跟俄罗斯，你愿意友好，我们愿意在商场上建立一些正常的交易。那么有了正常的交易，我们就有一点情分在，所以大家有事都可以好好谈。我们要让什么？我们要让商场来取代了战场。这就是为什么美国当初要制裁北溪二号，因为德国接受了北溪二号，就代表了欧盟跟俄罗斯开始有了交情。 那么，美国要去联欧抗俄，基本上就没有太大的胜算。所以事后也证明了，美国现在不得不解除了对北溪二号的制裁，而欧盟的政治空间，后这些味道啊，也会有产生的一些变化。而在另外一个方面呢，就是现在中共的领导阶层的变化，这个是非常非常值得关注的。为什么？各位你要注意到，今天六月二十号，再过十天。 就是中国共产党的百年建党纪念日，这个日子啊，我们必须要绝对的去关注它。为什么呢？因为中国共产党建党百年都还没有完成消灭中华民国的工业，这对中国共产党来说虽然瑕不掩瑜，但是难免留下一个污点。而这个百年纪念日，按照惯例要总书记啊，也就是要来发表谈话，也就是所谓的“七一”讲话。 这个讲话会比过去任何一个讲话，文革可能文革之后的任何一个讲话都来的一个重要。为什么？因为里面除了两岸问题、中美贸易战的问题，以及新冠疫情的问题，包含跟欧洲还有跟中东地区的关系，都有可能会出现在这个讲话里面。因为为什么？因为中华人民共和国它是一个以党领政的国家，在这个状况下，百年党庆跟建国百年一样重要。 所以在这个时候啊，我们要观察这一次的习近平的七一讲话，就可以窥探出中国未来的走向。而除了七一讲话，明年也就是二零二二年，中国要进行二十大。而这次二十大，理论上按照过去的惯例，应该是要全力的大交班，因为两任嘛，两任结束了，你现在该退下来了。但是没有，为什么？因为他已经变成任期可以无限上纲了。但是习近平以下的，例如李克强。 对不对？他有这些权力核心，是不是会大力的交棒？这是非常重要的关机关注点。为什么呢？因为如果权力的大交棒，你只留下习近平一个人，那么基本上我们就可以知道一件事情是什么：这样子，习近平第的第三任啊，就是一个过渡的时期。除了几个大方向烂摊子他要把它收好之外，大致上最大的任务就是要培养下一任接班人。所以说，留他在任上，先去运作一段时间。 如果世界是世界是这样子的发展，那么代表中国还没有准备好在国际舞台上面发挥重大的影响力，因为他要先安内的，他进入安内的时间。但是如果一半以上的权力啊还站在还在习近平他自己的班底上面，那这事情就不是开玩笑了，这代表着习近平要大干一场，那么把所有该干的大事都要在这未来的五年之内，在这二零二二年后的五年之内。 而且在二零二七年之前都要把它全部干完，然后之后留给后进之军去进行既定的基础上来发展的道路，那么就代表着中国会在六年之内来取代美国成为世界最强经济体。但是无论他是选择哪一个，只要习近平这个人的留任，台海问题必然会在他任内完全解决。各位也就是你想的那样了，好不好？就你想的那样。 所以在这场权力游戏之下，老师还是跟你讲一句话：如果你是要做大生意的，那么老师会建议你，你必须要在西方世界跟东方世界两边都要押宝。为什么？因为只要这两个世界不断的互相竞争的越大，那么代表的民间物资的往来，它的需求也是越大，这个是必然的。如果你只想做好你自己的新事业，那么要记得未来的十年。 任何人要突破这个所有的财团的重围，你要创业成功，最快的捷径就是你要建立起自己的自媒体，至少在十年之内都还是这个发展。因为世界它将会从原本的垂直性的发展，越来越走向的扁平化的发展。就是我们之前看到这个世界又扁又平又热。之前在十年前就有发表这本书，各位不知道有没有看过？虽然世界会越来越扁平，在越扁平的状况之下。 你一定要从这个地方来做突围点。虽然我们不可否认的，这个世界无论怎么发展，农业跟工业依然是人类必须要的产业，因为你要吃得饱，你要穿得暖，你只有靠农业跟工业，你才能达到吃饱穿暖这个地步。但是呢，你谁要说话有影响力，那谁才能突破重围，在这个世界上崭露头角？什么叫做影响力？大家认识你，你就是这个影响力，对不对？这就是我们未来世界上的关键。 好，我们告一个段落，我们看各位什么问题。今天讲的比较快，你知道吗？比如说美国台湾经济是脆弱，只是还没有到的，人的体格没有问题。 <laughs> 俄罗斯是一个小国，对，真超小的，对不对？小小一块，对不对？不过中国两倍大而已嘛。 <laughs> 哎呀，在台湾经济战，他阿里做很好防疫，都拖出来，这也没办法，那是没办法。的。 核武器没有用，核武器是没有什么用，因为没人敢用，没人敢用它就是等于没有用，这个讲话也是对的，对不对？在家救国， <laughs> 在家怎么救国了？家撑不下去了，好不好？台湾的经济很脆弱的，各位，台湾的经济是非常非常的脆弱。我们要去看到一件事情，我们台湾的经济建设是过去为什么可以成为亚洲四小龙之首？为什么我们能创造台湾的经济奇迹？原因是因为我们台湾的经济是建立在工业上面。 各位，这个是个教要点。我们台湾的经济其实是建立在工业上面，也就是我们的代工厂，比如说我们的螺丝，比如说我们的石化产业，比如说我们的钢铁业。而现在这三个基础并不站在我们台湾的一个有利的基础上面，工业我们都外移了。比如说台湾以前做螺丝非常厉害，台湾可以说是除了香蕉王国之外，也是螺丝王国，是不是？ 台湾做螺丝非常的精湛，但是这些螺丝厂已经变成几个大螺丝厂之后，各自的往外去延伸了，到印尼啊，到柬埔寨，到世界各地去去设厂。但是台湾本身并没有这么大的规模经济，台湾的工业只剩下了我们的一个新竹科学园区跟内湖科学园区，还有其他科学园区里面做的高科技代工。 这些工业，我们不能说它没有创造台湾的经济价值，是有的。因为台湾大部分经济价值都在这些高科技产业身上，但是这些高科技产业，他们的利润是非常低的。他没有说，你说台积电它是独到的技术，它只能维持在一定时间的独到技术。世界上不会有人去否认，你给中国或是韩国甚至日本，你给他五年的时间，他们都无法超越台积电。这件事情是没有人可以讲，是说台积电是在未来五年。 以无以后，都还是世界的霸主，没有人可以做出这个保证。那包含了我们台积电跟其他的其他的一些高科技产业，要都要去美国设厂，我们全力我们的这些智慧财产都会慢慢移交到那边去。我们台湾本地的能够让升斗小民工作的这个产业是非常薄弱的。各位可能不了解老师意思，台湾的工业它之所以能够很重要的原因，是因为台湾之前的基础工业是。 百姓，你任何人都可以进去上班，都可以进去从事当工人，好，持续在里面做生产。所以是说，它造就了台湾的经济奇迹。你今天台积电、联发科，或者是其他的高科技产业，难道是一个高中毕业或是五专科毕业的人，你就可以轻易的进到里面去上班的吗？没有办法，没有办法。台湾的需要的基础劳动业已经所剩无几，所以说，我们台湾为什么现在？ 金融业会这么吃香，因为金融业这个东西是在玩弄金钱的东西，它没有一个基础产业，它完全没有基础产业，它就跟美国过去一样，你是在消耗台湾本本来原来的这些经济的基础，然后去那边去去玩弄它，所以说你抬抬高来抬上去，然后你这边赚一些利差，你是无本生利的一个行业，本身玩的就是一个虚幻的市市场，台湾没有这么多基础工业可以让百姓。 安居乐业的时候，这对台湾的经济实在是一个重大的打击。各位不要小看这件事情。这一次我们才封城多久？各位，我们也不要去怨政府了。我们只要说一句话：台湾这一次的封城，好半封城了。我们不要说全封城，他绝对不会上封城到第四级。老师之前在封城后第隔天我就讲过了，台湾不会进到第四级封城，因为规则是他来说的，台湾也经不起第四级封城。 好，我们现在没有经历过第四级封城，我们光第三级的封城，台湾就倒了多少中小企业？各位知道吗？路边倒了多少店面？你知道吗？这个是撑不下去的。台湾经济的这脆弱度，居然你在一个月断粮、断供应之后，你就得必须倒闭。一个月的时间，我们五月十八爆出一百八十例，然后我们开始封城，到今天已经低过一百八十例了。 但是很很可怕的事情是，我们的产业撑不过一个月，我们必须要关店、倒店、清算，公司要结束，我们只能面对这样的结果。一个月的时间就让百姓无以为继，无薪假啊，或者是直接让你就回家上班了，你只能去跑去送外卖了，你根本没有选择的权利。这个是现在我们中华民国台湾最可怕的事情，就算在美国。 无论如何，政府或者是他们当地的产业，都会让你尽量的活过好几个月，对不对？好几个月让你去过。但各位要发现到一件事情：，我们台湾一个月都撑不过去，你能封第二个月吗？我们去很认真想这件事情，我能够封第二个月吗？你封第二个月，饿死的、制裁的，或者是小孩子的流离失所的，会有多少悲剧产生？各位，不是我们要拆穿我们自己的国家。 而是短短的一个月，真的是怎么样？官场现行计，饿肚子的永远都是基层的百姓。而我们台湾百分之七十以上都是在都是在靠这些中小企业去维持，但是中小企业撑不过一个月的太多太多。很很很多老板他们都很愿意的是怎么样？供应这些员工，你至少过一个月以后，哦，你的薪资没有问题。 光这件事情，我们就要称赞他很有佛心。但是各位要知道，一个月，五月十八到六月二十，你也不过三十二天。我们的经济已经快不行了，就光如此已经快不行了。高雄的夜市开始营业，我们能说他错吗？不行，不行，我们不能说他错，因为你不上班，你又没有给别人货款，你货款你还是要给，因为你的货款不给，你后面的供应链整条完蛋。 一个月就已经让台湾经济濒临崩溃，多少人过不下去？纾困贷、纾困案、贷款案，有几个能够拿到？台湾的这些劳工纾困贷款，我都要借钱，你帮我担保，我要借钱来过我这一两个月的生活，我借钱我要还的，给你五十万个名额，申请到八十，申请到八十几万，哦，卡掉。 我连让你借钱的空间都没有，你怎么活？纾困老师家里有领到纾困，为什么？因为我家里有小孩，我还真的领到了三万块，因为我就养三个三个国中以下的孩子，我还真的领到了三万块，啊，这没错。但是真的每一个人都可以领到吗？你真的三万块可以让我们家里过一个月吗？有困难，有困难，是不是？难道我的房东就会佛心叫我说你不用付房租吗？不会呀，我房租还照付啊，可是我不能出门啊，对不对？ 当然，老师的工作比较特殊，但是其他的人呢？不出门就没有收入。货运的，啊，你做做一般货运，的，你得出门，你不出门没有收入。那你只靠他们，那其他店面怎么办？不是每一个生意都可以用网购来去做处理的，不是每一个生意都这样子。很多事情，各位，我们只看到是说疫苗的问题，其实从疫苗的问题，我们可以发现到台湾基本上是没有这个能力，也没有这个水准。 继续维持我们的经济，我们的经济其实比你所想象的脆弱的，真的是像玻璃纸一样，一撕就碎，完全没有维持的办法。如果台湾的经济正如我们政府所说的，是二十年来最好的时候，各位不用放心，三个月政府都养你三个月，为什么？老子有钱，政府有钱，我们编立了几个几千亿预算，有哪一个是足足的发到我们身上的？除了这次月经津 还有还有那个卫福部的贷款的那个补助加起来，一个人最多拿到两万，最多一个家庭拿到两万三万，最多了没有了，怎么生存下去？这是万不行的方法。那为什么其他国家生存的下去？因为他们经济没有我们中华民国脆弱，就这么简单。美国脆不脆弱？美国绝对脆弱，各位，美国绝对脆弱。所以是说，拜登跟特朗普他们大傻逼。 每一个人给两千块美金，一个两千块美金，他一家有四口，他就有八千块美金，他能过这个月，甚至下一个月都可以过。房东你，房东你也不能把他们赶走，房东不能赶走之外，房东他自己的贷款也可以获得展延，这个我们在去年、过去一年都可以看到的事情。我们台湾有这样子这么这么顺遂的方法去做吗？没有，我们完全没有办法。这位，这个事情是很令人、很令人、很令人质疑的，好吗？ 好，感谢秋夏，感谢你的赞助，好，感谢秋夏，感谢你的赞助，谢谢，哈。OK，有什么问题啊？比如想拉拢欧罗俄罗斯跟欧盟有点困难，不可能，这能拿不到的啦，拿不到。能够拉拢俄罗斯的只有特朗普了。我说实在的，就就川普先生能够拉拢俄罗斯了，因为他们之间的利益交换是很很明显的，井水不犯河水。我尊重你，你也不要来搞我，这个是他们的默契。所以说，俄罗斯有没有帮到特朗普，这个老师不敢说。 但是至少他们彼此之间的默契是什么？我不搞你，你也不要搞我，你做你的，我做我的，大家相安无事，所以说没有问题。北韩也是一样，特朗普跑去北韩找金小胖，问的是什么？我不管你，你也不要要求我什么，你要我开放你制裁，那我有我的困难，所以说你怎么讲我也没办法同意。但是我们尽量好来好去。所以说到金小胖后来翻脸了，因为你到最后你也没解开制裁嘛。但是特朗普能够解开制裁吗？也不行。 对不对？你们不好交代，所以说到最后，他只想做的事情是顾好他自己，大家都是握握手。你只要不得罪我，我就不会弄你。但是欧盟的反补贴法，他就得罪到美国，所以他就跟美国就跟他对战。他认为中国危害到美国权益，他跟中国对战，战到最后万人敌的状况之下，他自己只好离开了白宫。很多事情是在一格一格环环相扣之下。当然，我们刚刚讲到是口罩令，但是特朗普真的只因为口罩令吗？ 也不是这个原因，还有很多很多的层面去相叠之下，才会产生了未来这个问题，好吧？像台湾这么反中，不是教教育改革造成。其实各位，你可能发错了一个地方，台湾反中，而是有些人反中，不代表全部人反中。就像你们中国，每一个都爱党爱国吗？也没有，对不对？随便到处去看，反中国共产党的人也是一狗票，没有十万也有一百万。 反中国共产党的，随便捞到几百万人反共共产党，的，对不对？都会有人，大家想法不一样而已，是不是？想法不一样，那就要看怎么去做。说不要一竿子打翻一船人，难道台湾每个人都反中吗？难道每一个中国都是都都是都是反日吗？也不是啊，对不对？那你你们也不是全国反日啊，台面上讲反日，实际上呢，你们也没有反日啊，是不是？所以很多时候啊，一竿打翻一船人，就是一个是跟非之间的观念。 当你人之间你就一个道理的时候，你就看不清楚整个事情的面貌，这个是一个很重要的事情，好，很重要的事情。所以很多人说台湾跟台湾里面很多留日的日本血脉，那又怎么样？那没什么了不起的，对，那没有什么了不起的。台湾是因为甲午战争正式的割让给日本，大清朝不战败，台湾割让的了吗？你没有经过台湾民主同意，你凭什么把台湾这块土地割让给日本？ 而你割让之后，日本呕心沥血，经历了建立了四十二年，换了四十一任总督，亏血本了。台湾大部分的一些一体建设，很多有名的，好，包含台湾大学，包含总统府，包含监察院，包含立法院，包含海洋大学，包含各个地方很重要的基础建设，很多都是日本人盖的。那我叫我们反日干什么？对不对？你真有本事，你就把就把台湾收回去，你自己重新教育。如果你没这个本事，你就不能是说，好，台湾是因为你崇崇洋媚日。 他们帮助台湾的时候，你们在哪里？是不是这样道理？对不对？这个世界就是这样。美国人还是英国的种，你能说他什么？澳洲人也是英国的种，你看澳洲人会不会听英女皇的话？澳洲是澳洲是英女皇的属地，英女皇有行政权吗？没有，对不对？很多事情，一方面去看的时候，你就只是别人的棋子，这是一个很重要的地方，好吧？哦。 台湾中间不共活，台湾大部分年轻人反超，大部分你要知道，大部分你在台湾吗？你又不在台湾，有人讲话你就觉得他是大部分，对不对？真的不能这样讲，那不是这样讲，好吗？民进党还能控制中选会，还让在新的赢的二零二四吗？不要说二零二四，二零二四我们没被打下已经算是就是运气了，好不好？这二零二四啊，我们还能够有下一任总统产生啊，那是万幸的，我们不要去想就是谁谁当总统了。 还有可以选总统，那就是我们的万幸，好吧？这个事情是很实在的事情，我真的是这么觉得，老师真的是个人这么觉得。了。你能不要想二零二四是谁出来选，只要还能够选举，嗯，就应该值得称心了，好吗？哦，大学毕业了，恭喜你啊，恭喜你！虽然我不知道你是哪一位，但是恭喜你大学毕业了，好吧？恭喜各位学生毕业。好，我们今天的话题啊，讲得比较快啊，也没有那么长。好，今天呢。 应该老师准备的资料是一样多啊，可能讲话老师讲话比较快一点，好不好？比较比较快一点。那么接下来哈，我们再从这一周开始，我们接下来还有很多的更新。上个礼拜老师从礼拜礼拜二、礼拜三、礼拜四、礼拜五都更新了，对不对？就休息一个礼拜六，那我变了四更，对不对？那下个礼拜老师还是更新很多。那很多东西我们在中国的自媒体上面，我会做一些改善。好，那当然自媒体部、中国的频道部分呢，也会开始做进行。所以说呢。 周二的疫情中报，我们就先暂时的先取消。而且老师也考量过，疫情中报对大家的对大家的帮助啊，也是十分少了。因为老师相信，二十八号以后到七月开始，世界开始痊愈，你不到九月，基本上是没有什么再起波澜的地方。九月以后会不会再像去年九月一样，开始进入到一个大恐慌？不会，不会。新冠疫情即将成为我们的记记忆而已。各位请放心，新冠疫情将只会成为我们的记忆。 它不会像像二零二零年那样让我们寸步难行，所以各位好，我们要把握好现在的时间，怎么样崭露头角？你要把握你的时间跟你的脚步，努力的去实践它，这样子你才能在新世界里面成为一个新的胜利者。感谢各位今天收看，感谢苏晴您的赞助，感谢各位今天收看，我是陈老师，我们下次见。